السلام عليكم أصدقائي اليوم حبيت أوضح لكم طريقة عملية وبسيطة كيف تعبي غاز الفريون الار 22 إلى ال split أو كيف تشحن القطعة الخارجية لل split بالغاز الار 22 احنا إذا اريد اعرف شنو ايش قد الكميه اللي او كم الكميه اللي اخليها داخل هذه القطعه الخارجيه من الغاز فلما اجي هنا باللاستيل الشركه وضعت لي انه لازم اخلي الف هذا الار 22 1700 غرام لما تقرا هذا الار 22 هنا منطيك 1700 غرام هو كمية وزن الغاز المعطاء علما للقطعة الخارجية في السبلت قبل لا أشحن القطعة الخارجية أحب أوضح لكم بعض النقاط المهمة إذا إذا ردت تفتح القطعة الخارجية أول ما تجي تشيك القطعة الخارجية من هنا بعد ما يشتغل الكمبريسر إذا كان بها نسبة غاز من الشحن ولو بسيطة وكان عندك مسرب الباقي فما عليك شو تسوي انه تحصر الشحنة بداخل القطعة الخارجية بعدين تفتح البواري هذني او الانابيب عفوا الانابيب عندك انبوب الدفع وانبوب السحب هذني تفتحهن تشيكن من الداخل اللي قرب القطعة الداخلية بعدين تشيكن من الخارج وتربطهن بصورة صحيحة وتشيكن برغوة تسوي لك سفنجة وزاهي وتفحصهن بعدين تفتح الغاز وتنفس منه من انبوب من انبوب السحب حتى يطلع الهواء خارج القطعة أو الخارجية من هنا وخارج الأنابيب الموجودة أكو بعض الفنيين إذا ما بي غاز يعني الغاز هنا عندك غاز الفريون بهذا القطعة الخارجية يقرأ صفر أكو بعض الفنيين شو يسوي لما يجي يريد يشتغل يفتحن للأنابيب بيشوف التسرب وين يا إيه، أما كان من القطعة الداخلية أم القطعة الخارجية يربطهن بصورة صحيحة وبعدين يضغطهن ميتين وخمسين بال vacuum ميتين 250 ضغط بي اس اي حتى يكتشف وين مكان ال leak وين موجود ويصلحه وبعدين يعمل vacuum سحب وليس دفع حتى يسحب الهواء الداخل موجود داخل الأنابيب وبعدها يضغط الغاز بصورة صحيحة حسب ما منطيتك الشركة جيد مطيتنا هسه أنا هذا نوعية الحافظ اثنين طن أنا منطيتني هنا ألف وسبعمية غرام أكو ناس إذا هو بعض الفنيين أكو بيهم إذا هذا القطعة الخارجية مثلا أو السبلت مشتغل أكثر من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ينطيه عمر السلعة يسموه يعني ينقص 200 غرام من الغاز اللي اللي يضغطه القطعة الخارجية شلون مثلا اذا انا عندي هسه 1700 غرام راح يخلي لي 1500 غرام اذا كان مشتغل من ثلاث سنوات الى اربع سنوات يعني لان هذا الكمبريسر حتى يضغط بصورة صحيحة اما انا عندي هذا الاثنين طن نوعية الحافظ هذا مشتغل صيف واحد فما يعتبر قديم فاضغط له كمية كبيرة يعني مثل ما موجود هنا كمية كاملة 1700 غرام إذا أردت تشتغل أول ما تلبس تلبس تلبس جفوف هاي للسلامة بعدها تجيب قيت شحن هذا قيت شحن في ضغط واطي وضغط عالي وتجيب مثلا كندك هذا الكندك مثلا بلايز درنفيس نفيس ذني بلايز درنفيس حتى نشتغل بيها وتجيب نوعية غاز أصلية أنا صراحة لقيت آه، ثلاثة كيلو ولكن نوعية بلجيكي جبت من هاي النوعية الأمريكي الكيلو واحد هذه نوعية جدا ممتازة لل split. جدا ممتازة اشتريتها من محلات السنك تقريبا 15000 دينار الكيلو الواحد هذا 1000 غرام أمريكي أصلي جبت آه، اثنين كل وحدة وزن كيلو صار عندي كيلو يعني احنا 2000 غرام حتى انتم عملية الشحن بصورة صحيحة الشركات اللي تنتج السبليت مثل شركات توسوت والحافظ والميديا وغيرها من الشركات هذه الشركات شلون يتم عملية الشحن للقطع الخارجية يتم عن طريق وضع قطعة الغاز هذه على ميزان رقمي وبعد ما ينفسها من الهواء ينفسها من الهواء راح يضغط 1700 غرام لان يقرا عنده بالميزان الرقمي انا ما عندي ميزان فاعتمد على من اعتمد على هذا الجيج مالت الشحن هذا الجيج بيه واطي هذا واطئ وهذا جيج عالي وهذا عندي هنا هذه فضله الصفرة اللي هي شغلنا كله بيها يصير مع الشباب فاحنا نجي بداية نفتح هذه البراغم من هنا انا هسه انا عندي طافي هاي القطعه الخارجيه طافيه هذا مثل ما تشوفون سنفتح عندي اجي هنا هذا البلف الموجود بنبوب السحب افتحه هذا افتحه هيجي بالكندك راح يكون شغلنا عن طريق هذا البلف هذا عفوا هذا البلف راح يكون شغلنا بيه اخوان راح اشغل السبلت وبعد ما يشتغل الكمبريسر تربط هذه تربط هذه عندك الفضلة وين تربط هاي هنا بالبلف وال... والهذه الصندة الزرقاء تربطها وين بنبوبة الغاز ولما تريد تضغط بعد ما يشتغل الكمبريسر تفتح الغاز على شكل جرعات يعني كل خمس ثواني تقفل كل ما تطي شوية قفلة تضر خمس ثواني حتى ياخذ استقرار الكمبريسر ويضغط بصورة صحيحة ماشي راح اكمل لكم الشرح ابقوا وياي